Good morning! Sì, adesso è l'una 5, anche se io mi sono svegliato comunque uh, più o meno due ore fa, quindi però posso fare solo adesso il metro, altrimenti l'avrei fatto, il report l'avrei fatto prima, due ore fa, ma lo faccio solo adesso, quindi per me è come se fossero le 11. Ad ogni modo dico quindi che è mattinata inoltrata, non pomeriggio, però ovviamente è chiaro che il, il tempo ci dimostra che è l'una, comunque... Mister, Master, maestro o semplicemente oh semplicemente David Lynch scusate mi sposto un po' perché il sole è un po' accecante comunque um, it's March 8 2022 and it's um, Tuesday here in Naples, uh, middle morning, is, uh, anche se con un, eh, sì, una via di mezzo, anche se con un vento un po' forte, 47 and 8 Fahrenheit, around 8 Celsius, and this means that uh, eh, è, anzi anche oltre che è, quella giornata veramente veramente, veramente, veramente fredda, come in questi giorni, in questo periodo, anzi direi anche sotto la media, perché adesso veramente è un clima di genere, anche perché si, si dice che è tornato, che ven cioè, è venuto un vento alla Russia, <laughs> tra l'altro sappiamo anche la sua situazione la guerra, eccetera, i danni che sta facendo la Russia, <laughs> ad ogni modo, se mi vedete a mezze maniche, come avete visto altre volte, è perché, mai come in questi casi, io però non soffro come soffrono tutti il freddo, perché utilizzo quelle due pratiche di cui sempre parlo, cioè nel senso di cui ho parlato in quel video in cui feci a dicembre e che invito sempre a vedere per questo motivo per capire appunto quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo il freddo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo e infatti come vedete la maglietta a mezze maniche è una delle tecniche all'interno delle pratiche sì, per quanto concerne il video sui pensieri, come sempre lo faccio separato da questo, ma da inizio anno nel caso interessa, quindi occhio. Anyway, I ah, see, and you all just see from the window. Sì, eh, come ho detto, uh, mamma che vento ho detto il tempo, cioè, sembra che ci sono Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, ma in realtà appunto è una via di mezzo, ma avete visto, non so se si è visto bene, eh, nuvole, tra, sole tra le nuvole, ma molte nuvole, e quindi eh, It Seems detta beh adesso ormai è già pomeriggio, ma che comunque non um, we aren't going to be enjoying per queste altre ore those beautiful blue skies in golden sunshine però comunque certamente non è totalmente nuvoloso c'è comunque questo bel sole quindi meglio di niente spero appunto che dopo non peggiora ma uh, sono, sono, incerto vedremo casomai vi aggiorno in descrizione chi se l'aspettava inizio marzo così come se fosse gennaio ma purtroppo è così marzo è un po' pazzo almeno in Italia qui si dice così uh, ehm, per cui speriamo in un giorno ancora migliore domani per cui, save this, so from the mythical window with the color of the curtain, certo non brutta ma nemmeno sublime, però ringraziamo sempre l'inquadratura che eh, anche la finestra qui la illumina la tenda. And it's a green roller shooter behind me, on the top, not visible, in fact in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Ever, great day in all the people who follow the channel and the reports. Un saluto davvero a tutti. Ci vediamo al video pensiero, caso me lo faccio, non lo so, penso di sì. O a domani.